Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo anterior a gente achou essa, essa arma aqui, teoricamente infinita. Bom, então vamos usar essa arma aqui um pouco pra gente ver. Meu Jesus. É, aparentemente era bem forte. Galera, como eu só peguei três... Tá. Explodiu tudo estranho. Como eu só peguei 3 dessa munição aqui, eu acho que 100 é o máximo. Então vamos testar, vamos ver se ela é boa mesmo. Nossa. Essa nave aí nunca é boa. É. Não é ruim não. Será que isso aqui abre? Não. Nossa. Tem uma arma ali. Eu acho que ele morreu por fogo amigo. Galera, eu vou correr aqui como se não houvesse amanhã, hein. Essa porta não abre. Tá, vamos correndo. Nossa, tem um guarda ali. Caramba, eu tomei muito dano. Ele tava de 12 também. Nada, só um pouco de colete. Ah, parece que eles não vieram aqui em cima. Tem um policial aqui. Hello. Roger that. Let's run like hell. Você consegue abrir isso aqui pra mim? Consegue. Beleza. Nossa, munição. Só falta a chavita boa. É, deu pra fazer a limpa. Consegui todo tipo de munição que eu precisava. Vai ter comunicação não. Tem alguma coisa aqui dentro. Como é que eu vou chegar ali? vou ter que pensar. Pra cá... Ah, não tem nada. Aqui em cima tem essa janela aqui. Ah, isso aqui então. Ou não. Pera aí, que eu pulei ali na escada e eu não, não, não entrei na escada? Ah, isso aqui sim. Bom. Vamos lá. Tem um cara aqui embaixo. comecei a uma vida aqui que eu não esperava ter achado. Beleza. Tá, abre essa porta aqui. Eu vou voltar lá pra cima. E vou tentar pular ali, ó. Que é onde eu ia pular inicialmente. Aí, foi. Ah, cara, tem um helicóptero aqui, velho. fechadas e a gente... Tá, no guarda é só uma. eu vou correr. Mas vou correr muito. Nossa, tem um canhão ali. tá desativado. Nossa. Nossa, eu tô com 8 de vida. acertar eu morro. Ah, então essa porta aqui. Beleza. Agora tem que descobrir o que fazer com isso aqui. Acho que eu matei todo mundo. Ah, o guarda abriu aqui pra mim, cara. Salvou muito a minha vida. tem mais um guarda lá. Caramba, tem muita vida aqui. Nossa. acabou? Eu sabia, cara. Muita vida, assim, dando sopa. Eita. Só vi o guarda ali e vazei. Tá tendo briga aqui. Corre. Granada. Eles erraram. Beleza. É a mesma arma que a gente tem, tá vendo? pra cá. Que isso? Ah, munição, cara. não conseguia passar por lá. Vamos testar essa munição aqui. Cadê? Uh... Ué. Aqui. Nossa, cara, é boa. Tu viu? Deu um hit ali e matou ele. Devia ter usado ela antes. Corre. Prenderam a gente aqui, cara. vou pular lá. Acabei caindo aqui. Tá, a gente tem outra dessa arma. É, eu sabia, nada, nem tudo são flores. Acabou? Dá só mais um tiro, só pra garantir. Até que é uma boa tática deixar eles brigando.